Bota pra dois aí, tio. Gameplay, entretenimento e diversão você só encontra aqui. Guarda na fogueira. É, eu guardei aqui. Pelo menos guardei os negócios ali. Tá, vambora. Bora. <laughs> vambora. Fecha a porta aí. Vem pra piscina. Mano, os caras evoluíram muito o jogo, cara. Vai vir notificação teu <laughs> celular quando tiverem batido. Joga naquele game. Ah lá, como é que eu sou bom, moleque? Ah lá, me julga. Ah lá, ah lá, passei da primeira fase. Achei muito Acabou bom. a luz. Acabou a luz, <laughs> é verdade. Mano, ah, na moral, cara, vamos tentar fazer, botar a luz aqui, cara. Porra, quero aprender agora mexendo nisso aqui. Olha o outro! Caralho, casa de uns arrombados mesmo. Tem uma piscina, uma luz que não funciona, parede escrita cu parede escrito cu. Tem um ovo no canto ali da casa rodando. Eita! Olha, Zé, quem tá dando fogo. Oi? Ah. O importante é tampar a cabeça. Porra, quero saber de onde vem a luz, ó. Do alto. martelinho lá, de madeira. Ah, moleque, tô falando contigo aqui, ó, tá ligado? Ih, caralho, tá louco, porra? Falta respeito, hein, porra. Caraca. <laughs> Aí, ganhou meu é, respeito. tu respeita nessa porra. Ganhou meu respeito, parabéns. Ó, tô respeitando essa porra, mulher. Bora, bora, irmão. Bora, bora, bora. 15, deixa eu tentar um negócio no piano, hein? Tá bem. Tinha travado. Obrigado. Nada, mano. Vou repercutir, Beethoven. uma hora depois. Dois mil anos depois. Que merda é essa, cara? <laughs> Você só vai fazer merda. Um lugar aqui, é bot. É bot? A bicha bateu no bot com... Cara, o Max é louco, cara. O Max veio com um bagulho de remo batendo no bot aqui. ah. Tem é que fazer essa, Olha isso! Ó, tá vendo isso? Tô ouvindo. Parece até que eu botei uma música no YouTube e tô ouvindo. Que isso. Haha.